Hamma treyderlar bilishadi. Trend bu treyderlar do'sti, to'g'rimi? Foydamizni oshirishimiz uchun va xatarlarni kamaytirishimiz uchun kuchli tendensiya yo'nalishi bo'yicha ishlashimiz kerak. Ammo savol, qatdan bilamiz bu tendensiya yuqorigami yoki pastgami va asosiysi uni kuchini. Bunda bizga bitta yordamchi indikator kerak bo'ladi. Qanaqa indikator u desangiz, buni videoning oxirigacha diqqat bilan ko'rsangiz, hammasini bilib olasiz. Bizani har bitta videomizda qo'llab-quvvatlab, erinmasdan videolarimizni Instagram storieslarida, Telegram gruppalarida yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat. Bu yaxshiligingizni unutmaymiz. Jon omon bo'lsin. Hammaga salom internet sizlar bilan Dado. Bugungi videoda siz ADX indikatori nima? Indikator nimalardan tashkil topgan? Indikatorni asosiy sirlari haqida juda ham qimmatli ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Average Directional Movement Index, o'rtacha yo'nalishli harakat indeksi, xullas oddiy qilib ADX indikatori. Birinchidan bu indikator yaratuvchisi kim? ADX indikatorini yaratuvchisi Wells Wilder 1978-yilda New Concepts in Technical Trading Systems o'zbekchaga tarjima qilinganda texnik savdo tizimimizdagi yangi tushunchalar nomli kitobida ma'lumot berib o'tgan. No lekin bizaga kelgan zamonaviy ko'rinishiga o'z hissalarini uji hozirgi texnik analitiklar qo'shishgan. Ikkinchidan, nimaga u trading dunyosini istalgan yo'nalishida bir xil foydali Sabab birinchidan ADX indikatori trendning kuchliligi yoki kuchsizligini o'lchash xususiyatiga ega. Ikkinchidan, bu indikator trendning yo'nalishini aniqlash xususiyatiga ega. Osonroq qilib tushuntiradigan bo'lsak, bu indikator narx yo'nalishini ham bozorda qaysi taraf kuchi ustun ekanligini ko'rsatib turadi. Demak, bu indikator yordamida biz ham yuqoriga, ham pastga sdelkalarimizni ochishimiz uchun qulay nuqtalarni belgilashimiz mumkin. Shuning uchun ham xohlasak xohlagan treyder bu indikatorni o'zini foydasiga ishlatishi mumkin. Uchinchidan, qayerdan olaman bu indikatorni deyotgan bo'lsangiz, panikaga tushmaymiz, yordamga TradingView sayti keladi. Bu hech qanaqa reklama emas. birinchidan sayt realni рабочий bo'lgani uchun ham tavsiya qilaman ikkinchidan telefonimizda ham kompyuterimizda ham deyarli bir xil ishlaydi shuning uchun ham hamma joyda bu yordamchi yoningizda yuradi birinchi qiladigan ishimiz grafiki yoki charts tugmasidagi jonli grafiklarga o'tamiz ikkinchi qiladigan ishimiz indikatorlar tugmasini bosib qidiruv nuqtasidan average directional movement index deb to'liq yozishimiz kerak ay hazil adx deb yozsangiz o'zi mana manaman deb chiqadi chiqib keladi. Keyin EDX and DI deganini tanlaymiz. Bu muhim. Hochun olasiz nimagaligini. Aytgancha, yulduzchani bosib, indikator tanlanganlar qatoriga qo'shib qo'ying. O'zingizga qulay bo'ladi, keyin qidirib yurmaysiz. Uchinchi qiladigan ishimiz hammaga taalluqli emas. Faqat kim trading viewni menga o'xshab tungi temasidan foydalansa, nastroykasidan bitta to'g'rilaydigan narsamiz bu U Riven degan yozuvini yonidagi palitradan oq rangni tanlab qo'yamiz. ho'p buni ham tushuntiraman nimaga kerakligini. indikator nimalardan tashkil topgan. ADX indikatori trendning mavjudligini yoki yo'qligini, uning yo'nalishini va kuchini aniqlash uchun ishlatiladi. Aniqroq qilib, bo'laylab tushuntiradigan bo'lsam, trend yo'nalishini bizga plus DI va minus DI chiziqlari ko'rsatadi. Trend kuchliligini indikatorni aynan ADX chizig'i ko'rsatadi. Hozir ularni qandoq ajratishni tushunib olasiz. Trading viewga qaytamiz. Indikator nastroykasida stil tugmasini bossa bizga shundoq plus di chizig'i yashil rangda ya'ni bu chiziq buqalani tasvirlaydi minus di chizig'i qizil rangda ya'ni bu chiziq ayiqlarni tasvirlaydi adx chizig'i binafsha rang adx trendning mavjudligini yoki yo'qligini tasvirlaydi уровень chizig'i boya o'zgartirgan rangimizda turibdi ya'ni oq rangda uni xususiyatini alohida tushuntiraman xullas bilishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa plus di va minus di ning bir biriga nisbatan joylashishi buqa yoki ayiq tendensiyasining mavjudligini ko'rsatishi mumkin. Agar plus DI minus DI dan yuqorida bo'lsa, ya'ni yashil chiziq qizilidan yuqorida bo'lsa, u holda bozorda buqalarni kayfiyati yaxshiligini bildiradi. va narx o'sishiga signal beradi. Agar minus DI plus DI dan yuqori bo'lsa, ya'ni qizil chiziq yashil chiziqdan yuqorida bo'lsa, bu holda bozorda ayiqlarni kayfiyati yaxshiligini bildiradi va narx pasayishiga signal beradi. Ahamiyat berishimiz kerak bo'lgan asosiy narsa bu ADX chizig'i, boya oqqa bo'yagan уровень chizig'imizdan yuqori yoki pastligiga qarang. Bu indikator siri ham shunda. Bozorni kim boshqaryapti? Buqala yoki ayiqlar? Buni plus DI va minus DI ko'rsatadi. ularni kuchini bo'lsa adx chizig'i ko'rsatadi xullas qiynalmasligingiz uchun oddiy qilib tushuntiraman adx 20 va 30 darajasida bo'lsa bu trend boshlanayotganligini bildiradi adx 30 va 40 darajalarida bo'lsa bu kuchli trend haqida darak beradi adx 50 darajasida bo'lsa bu ko'pincha trendni kuchi pasayishi haqida darak beradi sizda bo'lsa buqalar va ayiqlarni kayfiyati yo'qligini indikatorni plyus di va minus di chiziqlarini orasidagi masofani qisqarishidan bilishimiz mumkin ya'ni yashil va qizil chiziqlar orasidagi masofa qisqarayotganini ko'rdingizmi? Demak, bu narx consolidation holatida, ya'ni narx yonmachi harakatlanayotganini bildiradi. Indikator nastroykasida argumenti degan joy qolib ketdi-ku, desangiz, maslahat nastroykalarini standart qoldirganingiz ma'qul. Tag'in o'zingiz bilasiz. xullas indikator sizga sovg'a nastroykalari bilan birga shunga grafikka qo'yamizda bu indikator intuitiv уже bitta qarashimizda qayerda nima bo'layotganini tushunmagunimizgacha qaytarishda davom etamiz qaysi biri nimaga javob berishi va qandoq ishlashi haqida man sizga tushuntirdim дальше уже faqat o'zingizdan naryadagi info tsiganlar ke manga pul bergin man senga o'rgataman deyishsa pulingizni shunday yugurib olib borib bermasdan o'tiringda xayolingizni yig'ib ishingizni boshlang pulingiz oshib toshib ketayotgan bo'lsa hozirgi muqaddas oyda xayr ihson qiling. Foydasi ko'proq bo'ladi jigarim. Infotsiganlar haqida ikki og'iz gap, xo'pmi? Bunda o'ylasangizchi, odam hech zamon shokolad zavodida ishlab turib, sizga yo'l ko'rsatvorgani uchun yana sizdan shokolad so'raydimi? G'alati emasmi? Zavodda yeyotgan shokolad yetmayaptimi? Kim qanday tushunsa shunda. Joni zamon bo'lsin, sizlar bilan dado bo'ldi. Capitão de areia, capitão de areia, abandonado na Bahia, capitão de areia. de areia, capitão de areia.